ခုကရင်ကိုတိုးလို့တိုက်ခတ်သွားမီရွယ်ပဲနဲ့အလွန်တွေနင်ပေးပြီးမှထွက်သွားတော့ငါမလို့ချင်ဘူးဟိုတိတ်ကနေကြောင်းတွေဒါတွေကုန်ထားခဲ့ပါလို့ရမင်း င်ဒူဒူလေးငါငီးဆိုရင်ဒူဒရာချိန်မင်းနဲ့ထဲလို့တွေ့ဆုံချိန်တော့ငါဟူးမဖွဲလို့ချစ်တွေ့ဆိုနေရင်လေဒီတရားတွေမင်းကြောင့်မနနခေနိုင်ငါရဲ့စိတ်တွေမင်းချလန်းတွေနောက်မှာကပြီးရဲ့နေုံချီနေခုတီငါ လင်ငါဖို့ထားခြင်းမရှိပါဖြူရောင်တက်တက်နဲ့ငါမှာပထမဆုံးငန်းတွေရဲ့ဘယ်ချိန်ထိဆောင်ရမလဲဒီလိုများတိုင်းတွေ့တွေများကအိမ်လို့မရတာမင်းကြောင့်ပထမဆုံးငန်းတွေရဲ့ခုဒီပြောင်းရှာစေပါဒီလိုလေးနဲ့နဲ့တွေမင်းကပေးမလား Daily baby နင်ပဲကိုအိမ်မများမမင်းပဲတကယ်မင်းပဲသူဟာကိုဘွားရဲ့အတိတ်ပဲကိုရဲ့တယောက်တော့သူရရအားလုံးဆိုလို့ရတယ်သူတွေ့ဒီတရားတွေမင်းကြောင့်မနဲ့ခင်နိုင်ငံရဲ့စိတ်တွေ Into land without my God 내영지내쿠팅아랭야포워타짐시바퓨연따뜻한내가마버튼마소는위에내체인지사우야말래 သူတီလို့သွားမှတွေ့ချမိတာကိုဝင်ရဲ့ဘူးအာယုံတဲ့တွေ့တွေများဒါပေမဲ့သူပြီးမှမအောင်နှင်းနေရပါပထမဆုံးလည်းတွေရဲ့ဘယ်ချိန်ထိဆောင်ရမလဲဒီလိုများတိုင်းတွေ့